来吧，好，开始。速度可以调的啊，现在我弯了四管子，速度不好调这块，我到时候根据管子来调速度。好，又回到原始状态了，好，这管子弯出来 根据这个兔子尺寸差不多，好，OK。